دوستو آج آپ کو طیب اردگان ہاسپٹل جو کہ مظفر گڑھ کے اندر واقع ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ترکی اور پاکستان کی آپس میں جو ہے پارٹنرشپ سے بنا ہے اور ترکی کا اس میں بہت بڑی ایفرٹ ہے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو آج آپ کو اس ہاسپٹل کا تھوڑا سا وزٹ میں کرواتا ہوں وہاں پہ کس طریقے سے پروسیجر ہے تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا پاسبل میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اور آپ کو طیب الدگان یعنی کہ ترکی ہاسپٹل کا وزٹ تھوڑی سی سچویشن ایسی تھی ہاسپٹل کے اندر کہ میں ویڈیو پراپر نہیں بنا سکا لیکن جتنا مجھ سے ہوا میں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو کے اندر جو بھی آپ نے دیکھا بالکل سیم اسی طرح کی کنڈیشنس ہاسپٹل کے اندر ہیں اسی طرح جو ہے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسی طرح پیشنٹس کو لائن میں لگ کے ٹھہرنا پڑتا ہے جو کہ اچھی بات ہے سب کے لیے وہاں پہ پراپر رول ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ زبیر شکر دیجیے اجازت اپنے بہت سارا حالت رکھیں اللہ حافظ پاکستان